Perché ridi? Mm? Perché ridi? No, stavo pensando a un sogno che ho fatto stanotte, incredibile. Mm. Te lo racconto? Sì. Praticamente ero, ero una sorta di agente segreto, no? Stavo su un, eh, su un motoscafo e correvo su un fiume e dietro ero seguito da, da, altri motoscafi. Io portavo uno di quei motoscafi, sai, lussuosi, quelli lunghi, tutti di legno. Eh, un riva. Un riva, eh, è un riva, proprio un riva e con me nel motoscafo ci stavano Megan Gale dietro con una bambina che piangeva nell'abbracciare dicendo ti preoccupare, ti preoccupare sta bambina e io li stavo portando in salvo eh, da, da qualcosa, non ah, no, qualcosa per allora mentre andavo a un certo punto dall'alto arriva un, un, elicottero. un elicottero, un elicottero nero sì. e si abbassa su di noi io mentre guido vedo questo elicottero e da questo elicottero scende su una corda appeso uno di quei cavalieri, di quei... come si chiamano? Non so come si chiamano. Quei guerrieri tutti vestiti... Eh? Un ninja. Un ninja, quelli tutti vestiti neri, con una spada in mano, no? Mi minaccio questa vabbè, spada. una sciabola. Una sciabola, vabbè, una sciabola. Allora io che faccio? Con una mano tengo la pilotina del motoscafo, eh. con l'altra prendo la corda del ninja no, e lo no, strozzo con la no. corda. Come no? Sì, prendo corda Metti e... prima il pilota automatico e poi fai tutto questo. E perché? No, perché sennò vai a sbattere, quindi tu, interi- tu se, intelligentemente quale sei, No, no. metti il pilota automatico e quindi Vabbè, poi ma nel sogno invece no faccio vedere il sogno prendo la corda e lo struzzo no non fai così poi non lo struzzi con la corda gli dai un pugno in faccia ma che ne sai scusa il sogno l'ho fatto io no l'ho fatto io l'hai fatto tu? sì vent'anni fa te l'ho raccontato e tu lo hai copiato vent'anni fa eh tu hai fatto? Ma io, mai? Io l'ho cioè, segnata stanotte! E te l'ho raccontato vent'anni fa quando eravamo all'università. Ma quando mai? Ma che non mi ricordo proprio questo fatto. Lo so che infatti. L'ho sognato stanotte. Che stanotte? Questo l'hai sognato, l'ho sognato io vent'anni fa e te l'ho raccontato davvero di sta Megan Gale. Perché Megan Gale sta Megan Gale oggi e non ci sta magari Belen per esempio? Dice ma no. C'è, quello è l'inconscio che, che Ma che inconscio? Questo è un sogno che, che io ho fatto, fuori... che ho raccontato vent'anni fa. Tu hai fatto un remake. Eh, una schifezza, perché poi si proprio buona. E poi lo vai a raccontare. Mi devo raccontare in giro. Ma certo, è il mio sogno vado a raccontare. È il mio sogno, ma tu racconti il sogno, sogno mio agli altri, magari la gente dice, wow, questo è proprio un buco, guarda che sogno che sa fa. E invece è mio il sogno, capito? Ma, ma, ma che cosa sua? Perché che ci guadagno col sogno tu? Che ci mi si il copyright? energia mi trovo veramente. Eh, mo ti dovrei pagare secondo te. Eh, me la vinto. che... mo, mo dammi 20 euro. Ma qua 20 euro? Dammi 20 euro. Non Vediamo, dammi, niente. dammi 20 euro. Non ti do niente. Perdi, dammi 20 euro. Non te li do. Ferdinando. Eh, non te li dammi do. 20 euro. Non te li do. Dammi 20 euro. Non te li do. Ma come me le dai? Ferdinando, oh, ah. dammi 20 euro. Che? Perché? Ti abbiamo fatto benzina. Ah, ah, scusa. Me ero addormentato. Eh, ho notato ha fatto un sogno incredibile. Mm. Ho sognato che ti, ti raccontavo un sogno eh. che avevo fatto io. No, però tu dici che questo sogno l'avevi fatto tu. Quindi io, dormivo io. No, io, io stavo dormendo. Eh. Nel sogno raccontavo un sogno a te. Mm. E tu dicevi che questo sogno l'avevi fatto tu tanti anni fa, è una cosa che... che è? Ma che è la sveglia? La sveglia. Madonna, ma che è? Ma che ore è? Le 8 e un quarto. Oddio, no, le 7 sette e mezza. Ferdinando, scusami, madonna mia, Ferdinando, scusa. E io sto dormendo ancora. Abbi pazienza, eh, dammi 10 minuti, un quarto d'ora, mi faccio una sciacquata velocemente e scendo, ok? Ferdinando, scusami, io, e eh, niente, sto dormendo, sto sognando, addirittura sto sognando. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, scusami tanto. Ma chi è? Eh, chi è? Ferdinando, quello vero. E io chi sono? Un incubo, Ferdinando, tu sei un incubo. Vengo a prenderti alle sette e mezza, non farmi aspettare Down.